Ti ljudje so tako najboljši na svetu in res se fajn preživljajo čez njimi, ampak ena stvar je, ki pa ne morajo in nikoli ne bojo mogli narediti, to je izgovor moje ime. Um, I can say your name perfectly, um, because it's the same thing you use to, to paddle a boat, because you're or. Or. Or. What's up, ur? Ur. Or? Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur. Ur.